a lei chiediamo eh, un parere e un'opinione sull'accordo sulla proposta Etno per l'estensione delle ITR al mondo internet. <clears throat> Ma credo che uh, la proposta dell'Etno all'ITU um, ehm, abbia avuto il merito di aver sollevato l'attenzione, l'attenzione da parte delle istituzioni, del mercato e degli stakeholders. Non credo sia il contesto adatto, eh, perché in realtà non siamo favorevoli ad un intervento regolamentare che porti ad una negoziazione forzata. Siamo però, d'altro canto, anche non favorevoli ad un intervento regolamentare che limiti una libera negoziazione in termini di quality of services. Quindi noi riteniamo che la, i servizi ad alta differente qualità siano oh, una, debbano essere un'esigenza naturale che emerge dal mercato, dall'incontro della domanda e offerta e riteniamo che il mercato, come dire, è su questa onda e nei prossimi anni eh, questa esigenza sarà sempre più intensa. Questo perché? Non perché uh, la banda è tanta, è, anzi eh, tende a, a decrescere, ma questo perché aumentano, secondo noi, i servizi ad alto assorbimento uh, di banda domanda, aumentano i servizi su cui è necessaria la, um, dare una performance migliore in termini di KPI, latency piuttosto che packet loss o JIT. Siamo dunque favorevoli ad una uh, negoziazione. Uh, riteniamo che mh, mm, le aziende, debba, le telco debbano lavorare in questo senso, ma eh, non solo per incontrare il mercato, ma anche per eh, valorizzare i propri asset, siano gli eyeballs che la rete. Telecom Italia ha una rete di tutto rispetto e anche una customer base di tutto rispetto, quindi sicuramente eh, l'indirizzo, il nuovo indirizzo che Telecom Italia sta dandosi in termini di nuove peering policy eh, mira a valorizzare questi asset. Il traffico è fortemente sbilanciato sulla rete di Telecom Italia, l'entrante è eh, uno a n volte superiore al nostro uscente, quindi questo è, è, è, causa, è stato negli anni causa di eh, investimenti incrementali e anche peggioramento della qualità a cui Telecom Italia ha dovuto fare, ehm, porre rimedio e ricorso. Um, quindi se questo è il contesto, Telecom Italia vi si sta muovendo in ottica assolutamente commerciale. Le azioni che stiamo mettendo in campo, uh, lo mm, testimone i singoli operatori, sono azioni um, che hanno visto Telecom, le, la struttura di vendita di Telecom Italia agire in un rapporto one-to-one one to one per raccontare quanto Telecom Italia sta facendo e che tipo di alternativa eh, ritiene dare al mercato rispetto appunto al mutato eh, contesto. Quindi qual è il modello di business più adatto per internet? probabilmente non esiste un unico, un modello eh, adatto per tutti i, i rapporti internet, per tutti i contesti, ma eh, riteniamo siano diversi i, i, modelli di business, dal sending party pace eventualmente, se l'accordo commerciale tra le parti va in questa direzione, fino anche a rapporti di revenue sharing o di eh, offerte commerciali in ottica premium. Mm, non esiste one, uh, one solution for all. Grazie.